here we go for our video thoughts of the day sì uh, diciamo oggi appunto pensavo al pezzo che ho caricato quello successivo che come avevo accennato ieri ma adesso lo dico ora visto che l'ho caricato praticamente è uh, un extra appunto del mio tributo Angelo Badamenti che è terminato ufficialmente il tributo di quest'anno è terminato ufficialmente la settimana scorsa con la parte, ultimo pezzo, la parte non linciana, che era Dark uh, End Credits from Dark Water, film del 2005. Comunque il pezzo di oggi è invece, come vi ho accennato, un pezzo tratto da un film del maestro Mr. Lynch, è uno dei miei film preferiti, che è appunto uh, Night Streets, eh, Sandy and Jeffrey da Blue Velvet, uh, appunto, se non ero secondo pezzo proprio dalla colonna sonora, Infatti è quel pezzo che si sente in sottofondo all'inizio, proprio nei momenti iniziali, quando appunto uh, Sandy e Jeffrey camminano per le strade di Lamberton uh, eh, in, quella, in, quella, nottata, tra l'altro sembra proprio... Eh, Kyle McLaren, diciamo, è, è proprio il... Um, insomma, secondo me la rappresentazione a livello di personaggi di David Lynch, proprio sia appunto in Blue Velvet, ma soprattutto in Twin Peaks Return, è proprio David Lynch portato, secondo me sullo schermo, la presentazione di lui come appunto un livello di personaggio, diciamo, eh, e poi tra l'altro lui come ho letto anche qualche giorno fa, non mi ricordo dove ho sentito qualche parte, comunque ehm, sì sì una recensione diciamo del, a proposito di Fuoco Cammina con me, comunque secondo cui appunto eh, l'autore, questo critico, sostiene il fatto che in effetti David Lynch si sente familiare in quegli ambienti perché è cresciuto eh, insomma nel nord, nell'America del Nord, da quelle parti lì, mi sola e quindi quella città come l'Amberton sono città familiari ovviamente al, al maestro, dice, cioè questo critico ne conosce pure molto bene gli interni delle case, eccetera, eccetera. Eh, comunque il, pe il pezzo è veramente molto bello, io confesso non sono un esperto la colonna sonora di Blue Velvet, però eh, ci sono veramente dei pezzi straordinari e tra l'altro infatti io ho interpretato tre pezzi interpretati, ma parliamo ovviamente più di un anno e mezzo fa, eh, sì un anno e mezzo fa, comunque e I tre, altri tre pezzi erano l'Opening Titles, sempre Angelo Badalamenti, Blue Velvet di Bobby Vinton, ovviamente versione strumentale, ma anche, sì sì, no, versione strumentale, e poi Mysteries of Love, di cui una bella, una bella versione strumentale solo, anche una cantata, ma consiglio quella strumentale, comunque questi pezzi forse li metto sia in descrizione che sono comunque anche nelle mie, mie, mie playlist sul canale Tastiera. Eh, sì, ehm, e poi diciamo forse caricherò in maniera separata anche altri pezzi al tributo dell'anno scorso di Angelo Badalamenti quando verranno gli anniversari di questi film però poi ci ritornerò meglio penso quando li caricherò anche se non sono sicuro purtroppo eh, ripeto questa cosa la, la seconda parte del tributo dell'anno scorso era basata pure quella su pezzi da film non linciani però io credo di aver fatto un errore alla lunga cioè perché praticamente li ho inseriti tutti in un unico video e credo che in questo senso i pezzi sono passati un po' inosservati avrei dovuto caricarli in forma separata anche in quel caso e quindi per via di questo motivo sto pensando di ricaricare tra l'altro anche con modifica agli audio un po' più si sente un po' meglio Comunque, eh, appunto, in forma separata, quando eh, capiteranno gli anniversari dei film questi, in cui sono contenuti questi pezzi. Due sicuro forse saranno a maggio, qualche settimana, cioè per la loro presentazione a Cannes, l'anniversario della presentazione a Cannes, ma comunque vedremo, i film in questione hanno 9 là dentro, però appunto dalle, dalla descrizione dei video dedicati a Angelo Badalamenti in questi giorni, queste settimane potete leggere tutto lì perché i titoli dei pezzi, i titoli dei film sono scritti tutti lì comunque sinteticamente, qui dico che erano il Love Team da Cousins, eh, due pezzi da Beach, film del 2000, poi il main title di Comfort of the Strangers, di compone in ordine sparso, eh, l'Adversario, film del 2002, eh, il team di Fahrenheit, il videogioco, poi ehm, Execution d'Attack from Stalingrad del 2013, ehm, Sist, uh, eh, Fires of, uh, Fire to the Stars, mi pare, da Edge of, The Edge of Love del 2008, e poi, eh, sì, anche altri film, comunque vi scrivo meglio la lista in descrizione. Sono tutti comunque, anche ripeto, nelle descrizioni di questi video dedicati ad Angelo Badalamenti. Però appunto per un fatto di giustizia, secondo me, eh, sarà meglio ricaricare in forma separata, però non è detto, vedremo. Eh, sì, comunque il velluto blu ovviamente, eh, <laughs> dicevo, è il mio film preferito, cioè uno dei miei film preferiti, il maestro probabilmente insieme a Mulholland Drive, poi tutti gli altri poi Fugo cammina con me e tutti gli altri dopo, anche se è difficile fare questo discorso, perché comunque sono, essendo solo 10 film più di Return, che è un altro film, lo consideriamo un film alla durata di 18 ore, sono tutti film straordinari, opere d'arte, quindi, e quindi è un po' difficile fare questo discorso, però Velluto Blu è, mm, diciamo, se non era il terzo film suo che ho visto, però in qualche modo, o il quarto, vabbè comunque mi ricordo, comunque ehm, è uno di quelli che mm, veramente ho dentro, diciamo perché eh, mi è molto familiare per vari motivi e poi secondo me è proprio il suo film chiave manifesto e poi è anche un'anticipazione praticamente di Twin Peaks secondo me appunto sì è una sorta di Twin Peaks precedente eh, quindi davvero straordinario, vabbè, eh, lo dovrei, comunque lo dovrei rivedere secondo me prima o poi, è vero che è quello che ho visto di più insieme a Mulholland Drive, ma qua, appena avrò tempo lo cercherò di rivedere, poi Laura Dern, ma anche altri, altri attori straordinari, poi Immortale, quella scena finale in cui diciamo eh, appunto c'è quel frammento, no? la finale, della casa, vi ricorderete, e poi Mysteries of Love, secondo me veramente, mm, praticamente uno dei pezzi più belli di Angelo Badalamenti, straordinario. E tra l'altro David Lynch disse a lui di ispirarsi alla colonna sonora di Shostakovich, poi boh, penso sapete un po' tutta la storia che ruota dietro a Velluto Blu, come fu contattato Angelo Badalamenti, vabbè, ci sono anche molte interviste in cui lo dice. Sì, comunque veramente credo di eh, ci cioè, aver detto tutto, poi proseguirò appunto gli altri pezzi giorni successivi, poi vedremo di quali pezzi si tratterà, penso sempre pezzi di Bach, ma per come continua il tributo per il suo compleanno, se fosse stato ancora vivo avrebbe fatto 337 anni, il scorso 21 marzo, comunque sì, nel caso venisse a calta cosa in mente, come sempre aggiungo in descrizione, have a great day, a domani!